Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura ¿Será que te llevó a la luna? Y yo no supo hacerlo así